me si yo compro mi cara, no así. Come. Come, come. Este dio aquí, este dio aquí, este aquí. Abajo para arriba, ¿no? Sí. Abajo para arriba. ¡Para adentro! ¡Vamos! ¡No te tan fuerte! ¡Yo te quiero mucho! Mira, una cosa más fácil. A ver, aquí. No sabes, a ver, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. No, lo abres como un abanico. Ah, vale, vale, ya, me ha quedado clara la idea. A ver. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Mira, bro, como un ¿eh? <laughs> ¡Mi guitarra, niño! ¿Qué te ha hecho ahora? ¡Ay! ¡Te va a cagar! que tú para mí, tranquilo.